Vi bruker tall i mange ulike sammenhenger. De kan for eksempel angi et antall, verdien på en pengeseddel eller alderen på bursdagskaken. Tall så ikke alltid ut som i dag. Tallene som vi bruker i dag, er resultatet av mange tusen års utvikling. Mennesker begynte tidlig med å risse telle streker i bakken eller tre. Men det blir uoversiktlig når tallene blir større. En praktisk løsning er å ordne strekene i grupper som vi kan oppfatte simultant. Det heter gruppering og er grunnleggende for hvert tallsystem. Vi kan oppfatte simultant to eller tre streker om gangen. Men det blir også uoversiktlig hvis vi grupperer bare i to og tre. Det er ganske vanlig å gruppere i fem, for det er to og tre, og det kan vi også oppfatte simultant. Og det er jo en hånd, så det har noe med biologi å gjøre, og så er det fem og fem sammen er det ti, og derfor bruker vi titallssystemet. Men historisk har det også blitt andre tallsystemer. For eksempel dusin, det er tolv, og snes, det er tjue, og skokk, det er 60. En måte å lage et tallsystem på er å erstatte en gruppe av tellestreker med et nytt symbol. Her er et eksempel fra det gamle Egypt. Forskere mener at dette bildet viser kong Narmas bryllup. Kongen sitter på tronen til venstre, og fra høyre kommer gjestene med gaver. La oss se litt nærmere på gavene. Med farger er det litt lettere å gjenkjenne hva som er framstilt. Hvorfor i all verden skal kongen få frosker som gave? Froskene er faktisk ikke gaver, heller ikke fingrene og blomstene. Det er tallsymboler, og her er nøkkelen. En frosk betyr 100 000, en finger betyr 10 000, en lotusblomst betyr 1000, og et menneske betyr en million. Og alle symbolene må plusses sammen. Derfor heter et talsystem som dette et additivt talsystem. Kan du oversette tallene til vårt talsystem? Vel, kongen fikk 400 000 okser, 1 422 000 geiter og 120 000 slaver. Når barna leker Gammel-Egypt da kan de f.eks. utforske det egyptiske tallsystemet. Det er enkelt å lage disse symbolene. Eller du lar barna oppfinne sitt eget additivtallsystem. Men jeg synes det er enda viktigere at barna gjør erfaringer med gruppering. Og det gjør de f.eks med leketoget. Dørene lukkes. Det er tre personer igjen på perrongen. Det er tre enere. Hver vogn rommer en gruppe med ti personer. Her er det to tiere. Et tog med ti vogn vil romme en gruppe med 100 personer, og en togpark med ti tog vil romme 1000 personer. Vi kan regne med egyptiske tall akkurat på samme måten som med våre tall. Montessori-kulerammen fungerer på samme måten som egyptiske tall og djenish materielle. Én, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti. Her må vi gruppere. Elleve, tolv, tretten, tjue, tretti, førti, ett hundre. Her må vi gruppere. Ett hundre og én, ett hundre og to, ett hundre og ti, ett hundre og elleve. Dette er 1900 68. Og her ser vi ulempen med additive tallsystem. Ved noen tall trenger man veldig mange symboler, og det blir uoversiktlig. De gamle romerne hadde også et additivt tallsystem, men de hadde to spesielle vrier på det. Den første var at de ikke har brukt like store grupper. De har nemlig gruppert først i femma. Én, to, tre, fire, fem. Men så var den neste gruppen ikke fem ganger fem, som er 25, men den neste gruppen var ti. Og det ble jo tydelig inspirert av våre hender. Så V, det er fem, og X, to hender, det er ti. Og så har de bare fortsatt med det. Så etterpå kom den neste gruppestørrelsen, som var 5 ganger 10, som er 50. Og så 2 ganger 50, som er 100. Og så 5 ganger 100, som er 500. Og 2 ganger 500, som er 1000. Og den andre V-en var at de At de skjønte at det ble veldig mange symboler etter hvert. Så derfor har de innført en spesiell subtraksjonsregel. Så hvis man har én, to, tre, fire, så har de fire ikke skrevet som fire streker, men fem minus én. Og så fortsetter det med fem og seks og sju og åtte. Og så hadde de også en kule ramme, men den var jo spesielt tilpasset dette tallsystemet. En to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti, elleve, tolv, tretten, tjue, tretti, førti, ett hundre, ett hundre og en, ett hundre og to, ett hundre og ti, ett hundre og elleve. Dette er 1900 68. Når Cæsar hadde lest dette tallet, hadde han ikke sagt MCMLXVIII. Det hadde vært tungvint og, vanskelig å forstå. Nei, han hadde sagt mille nongenti sexaginta octo. Og det kan ordrett oversettes med 1968. Så de gamle romerne brukte i muntlig språk akkurat det samme talesystemet som vi bruker fortsatt i dag, bare på sitt språk. Når vi sier 1968, så har vi noen ord som betegner gruppestørrelsen slik som i et additivt tallsystem. 1000, 100 og 10. Men så har vi andre ord som betegner konkrete antall mindre enn ti. I dette eksempelet 1, 9, 6 og 8. Og når vi sier 1968, så mener vi egentlig Én ganger tusen. Ni ganger hundre. Seks ganger ti. Og åtte ganger én. Det vil si vi ganger gruppestørrelsen med antallet. Så vi trenger ikke å ramse opp hundre, hundre, hundre, 100, 100 osv., men vi sier ni ganger hundre. Vi angir hvor ofte, hvor mange ganger vi har hundre og derfor heter det for et multiplikativt tallsystem. Og vi kunne også altså skrive ned tall i et multiplikativt tallsystem, men jeg kjenner ikke noen kultur som gjør det. Og det er jo ganske interessant, og grunnen for det er kanskje fordi vi har et antallssystem når vi skriver ned tall som er mye mer effektivt. Vi skriver bare 1968. Men slik er det ikke at vi leser tall. Det hadde vært tungvint og vanskelig å forstå. Men når vi skriver det, er det mye lettere å skrive bare 1968. Men hvordan vet vi da at ni-tallet her betegner ikke ni stykker, men 900 stykker? Jo, det er fordi hvert siffer i et tall som dette har to verdier. Den har en tallverdi, 9 i dette tilfellet, og den har en plassverdi. Den står på hundreplassen, og det vet vi fordi det står to andre sifre bak den. Så må vi gange tallverdien med plassverdien for å finne ut hvor mye det egentlig er. I plassverdisystemet spiller sifre null en stor rolle. Tenk for eksempel på eventyret fra 1001 natt. 1001 er et tall som kan i et additivtallsystem skrives ned mye mer effektivt. MI på latin men i plassverdisystemet må vi skrive 1, 0, 0, 1. Så vi trenger 0 her for å markere at det er en plass, men det finnes ikke noe på denne plassen. Det finnes ikke hundre og tiere i dette tallet. Når vi leser tallet, trenger vi ikke å si 1000 000 091. Det er nok å si 1001 men når vi skriver, er det viktig å vise at det er en plass der, men det er ikke noe som er på den plassen. Det er ikke noe hundre her. Sifre null er faktisk så avgjørende for å forstå plassverdisystemet at vårt ord, ordsiffer kommer fra det arabiske ordet som betyr null. Vi har nemlig plassverdisystemet, titalls plassverdisystemet som vi bruker, har vi fått fra araberne, og de har fått det fra India, så inderne har egentlig oppfunnet det. Plassverdisystemet er abstrakt og vanskelig å forstå. Vi lærer ikke bort plassverdisystemet til barnehagebarn, men de vil i hverdagen uansett samle erfaringer med det. Den viktigste erfaringen, synes jeg, er gruppering. Det er grunnleggende for å forstå verdtallssystem. Når jeg vil finne ut hvor mange puslebrikker det er, er det lurt å gruppere. Jeg lager tiagrupper. men det er ikke nok. Det er så mange grupper med ti at jeg må gruppere gruppene. Det kalles for gjentatt gruppering. Ti tiergrupper, det er en gruppe med hundre. Og slik finner jeg ut at jeg har her 200 og 10 og 8, altså 200. 218.